Eneo la mradi kwa awamu ya kwanza, serikali imeweza kujenga, Mheshimiwa Waziri, nyumba takribani mia tano na tatu na jumla ya viwanja vilivyopatikana katika eneo hili ambavyo vimepangwa na kupimwa ni takribani 4620. Hii ndivyo vilivyopangwa na kupimwa lakini vilivyobuniwa katika eneo hili ni viwanja takriban 14570 mnaweza mkaona namna gani ya viwanja vilivyopatikana mwisho waziri katika viwanja hivi vina maeneo ya huduma mbalimbali maeneo ya makazi ambayo yamebuniwa hapa kila kiwanja kina ukubwa wa ekari mbili na nusu si ndio wananchi jamani? Ndio. Lakini wakati huo huo kuna maeneo ya mashamba ambayo yana ukubwa wa ekari tano. Maeneo haya yanagawiwa kwa wananchi wanaohamia, lakini vile vile na wenyeji waliopo katika eneo hili. Kijijini sisi kama serikali chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kijiji cha Msomera tunakwenda kukifanya kijiji cha mfano. katika maeneo mengine kuja kujifunza hapa, mipango ya matumizi ya ardhi iliyowekwa hapa na namna mnavyoisimamia. Kwa hiyo kubwa nayotaka kuambia, hamjaletwa kwa bahati mbaya hapa, ni dhamira njema ya serikali kumwezesha Mtanzania mmoja mmoja, na wote tunajua kabisa kwamba nia na dhamira ya serikali ni njema. Kitendo cha kuletwa ukawa na uhakika wa ardhi yako kwa ajili ya kujenga ambayo umefika umepewa, lakini ukawa na uhakika wa kilimo kwa maana ya ekari tano kwa kaya ukawa nazo. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na ni jambo la kumshukuru Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu bila kuwa na mipango hiyo, pengine mngefika hapa ikawa kama wale wana wakana waliokuwa wanapelekwa kaa naanza kulalamikia Musa njiani kwamba umetuleta huku tunakufa na njaa. Hakuna swala la kufa na njaa hapa. Mama Samia amehakikisha kile kinachofanyika hapa kinakwenda kuondoa changamoto ambayo pengine mlikuwa nayo.